أجمل أيام العمر طول السنين يوم رب الكون أهداني الولد قرة عيوني اللي به عمري يزيد جيته تملي حياتي بالسعادة مرحبا بك يا شهم يا أغلى البنين بك هلا Aja علي العمر طول السنين يوم رب الكون اهداني الولد قرة عيوني اللي به عمري يزيد جيته تملي حياتي بالسعادة مرحبا بك يا شهم يا اغلى